yoshni ham kuldirib qalbiga surur to'ldirib Dostlarini suyuntirib ramazon keldi ramazon sahar turing yoronlar xatm qiling qur'onlar dod deb ursin shaytonlar ramazon keldi ramazon g'aflat oyi emas bu nafrat oyi emas bu rahmat oyi demak bu ramazon keldi ramazon ramazon keldi ramazon sergaklik vaqti bo'lgan ramazon keldi ramazon eng shimaring holatga imoniy halovatga erishingiz saodatga ramazon keldi ramazon ramazonda sabr yetti yuz qat ajr bor ming oyga teng qadr bor ramazon keldi ramazon ramazon keldi ramazon muborak bo'lsin ramazon sizga muborak bo'lsin ramazon bizga rahmondur kutib turgan rayondu ramazon keldi ramazon quyoshni ham kuldirib qalbga surur to'ldirib do'stlarni suyuntirib ramazon keldi

ming oyga teng qadri bor ramazon keldi ramazon muborak bo'lsin ramazon sizga muborak bo'lsin ramazon bizga bayram bayram o'g'il qizga ramazon keldi ramazon muborak bo'lsin ramazon sizga muborak bo'lsin ramazon bizga bayram bayram o'g'il qizga ramazon keldi ramazon ramazon keldi turib ramazon keldi ramazon sahar turing yoronlar xatm qiling qur'onlar dod devorsin shaytonlar ramazon keldi ramazon sergaklik vaqti bo'lgan mo'minning ahdi bo'lgan islomning vaqti bo'lgan ramazon keldi ramazon g'aflat oyi emas bu nafrat oyi emas bu rahmat oyi demak bu ramazon keldi ramazon ramazon keldi ramazon muborak bo'lsin ramazon sizga muborak bo'lsin